妈只讲了一句话：“你们不觉得我很臭吗？”我们这项服务去服务的，不一定都是一一些环境很优的，好，有些独居的，好，或者是老老的，或者是行动不便的，长期失能的。 我知道这阿妈她是小儿麻痹，接触到她的时候是九十六岁了，三四年以上没洗澡。我门一开，阿妈就自己就乖坐在那个墙壁角，就在那边看着我们。跟阿妈聊天的时候，阿妈只讲了一句话：“你们不觉得我很臭吗？”孙子要带她去看医生，就只是一开门，那个司机大哥就跟她说：“阿妈，你卖酒千。” 你辛苦做草诶，我不要给你摘。自从那次之后，阿妈就不出门了。因为阿妈给我们第一次脸是黑色的脸，洗完第一次脸。哦，阿妈你的面啊，哪只？你要白啊？第二次洗完，她突然问了我们一句话：“啊，你们下次什么时候还要再来？” 你听到这句话，你们觉得好？心里再怎么累，再怎么累，都觉得很，很有那种感觉上蛮有回馈，有那种收获的。第四次再去洗，你知道吗？阿妈唱歌给我们听，我们要进去跟阿妈说：“阿妈，我我没来等啊。”阿妈她突然讲了一句：“谢谢你们嘞。” 你所有的累，所有的疲劳都不见，了，反而那两滴泪都会快掉下来了，你知道吗？我我我不敢在阿妈面前掉眼泪，等我们走出去的时候就觉得，阿妈终于认同我们了，你知道吗？那种那种感觉，你就会觉得有值得了。他说他想活到一百岁，是希望我们能够一直去帮他做服务哦。你说好，没问题。 我们一直陪你，你就一定要撑到一百岁。他说好。五点哈，啊。一天两天没有洗澡，大家都其实都知道那个感受。对啊，其实是真的很不舒服。那个阿公他是大肠癌癌末的个案，我们去服务的时候，阿公都没有办法跟我们讲话。一、二、三、好。 好，拜拜，早上好。我记得是阿公临终前，我们最后一次服务，然后那一次我跟阿公说再见，他真的握我的手握超紧，然后又有眼泪。我一直到车上，我就会一直一直就是想到阿公那个画面，就觉得真的很舍不得。其实我觉得他是想要跟我表达说谢谢，可能他他自己也会觉得说这可能是最后一次。 这样子啊，然后其实对我们很很感谢，可是他没有办法用言语回答，所以他就是只能这样子紧紧的握住我的手。当天看阿公情况是真的也没有很好，然后真的过没几天，家属就打电话来说阿公已经去世了。就想到我我奶奶，她那时候卧床十几年，也都是床上擦澡，那时候没有沐浴车这个服务，就是很遗憾啊，在奶奶过世之前，就是没有让她好好的洗个澡。 因为阿妈很年迈了，九十几岁了，然后那个大姐她也很怕说把阿妈移移位到就是浴室洗澡，第一就是安全性的问题，然后第二就是没有人可以帮忙，然后所以阿妈她十九年没有洗澡。当阿妈第一次泡到水里面去的时候，我们看到大姐的那个眼泪就这样子流下，因为她说她真的非常的感动。哎， <laughs> 但好妈妈哈，有生之年再让她好好的洗澡泡一次澡，其实她觉得这样子就很棒。 当你把个案服务完之后，你自己已经都满身大汗，每次洗完就是整个人都很狼狈，就是整身都是汗。当我看到，哎，个案他可能本来油光满面，然后让我们就是洗得干干净净、整整齐齐这样子，家属的一一声谢谢，家属满意的笑容，其实我会觉得说，真的这样就值得了。